Nous commençons la leçon 4. Et d'abord, nous allons bien réviser la leçon 3 en espérant que vous ayez bien travaillé. Et O U O U Ö Nous voici euh, arrivés à la présentation de trois nouveaux sons. Oh. nous commençons la lecture avec les gestes. É. Um. É. Um. Eh. Eh. com um então, Nous commençons les gammes avec les gestes. Première ligne, Ee? est, est, Wow. Wa. ooh, uh. 哇。 Burn. O. E. O. Oh, 哦。 one and wa o oh. oh. 哦。 Nous lisons simplement. A. en, ou, est, à, o, ou, oui, et à la fin, O, O, E, en haut, on. Et vous voyez que des lettres à la fin ou même une au début sont barrées parce qu'on ne les entend pas.